body part name and win 2000 rupees. Yay! Let's enjoy the video. Wait. No. पीछे जाओ. गर्दन. No. पीछे जाओ. आंखें. No. पीछे जाओ. आईफोन खरीदने के लिए किडनी. No. पीछे जाओ. कान. No. हैंड. No. cool